My few, ooh, ooh, ooh, future wife. My few, ooh, my few, future wife. Tell me where are you, future wife? This message it goes to you. Kila siku na kuwaza na nikikosa jibu natulia sana Mawazo ni mengi, najiuliza baby Maharuku nafanya nini? Uko na nani mwenye na kuenjoy? Akikupiga picha na kiss kiss I wanna know the person you go out with and chill, na si uongo ndani. Natamani mapenzi bomokea kwa chuhuru and let me hope that you've not gave half of yourself out wakikutumia kijinga bizi wakikuchimba natamani nijue kama wewe ni yule kavikavi flat tummy big nyashnyash mwenye akipita vijana wanabaki wakiwashwa na ukiwono na wababa vio zinashushwa au wewe ndo yule mkondekonde small body fashion model wa kujipodoa high class makeup au mwenye najipenda vile Mungu alimuumba. Bado nawaza kama wewe ni kale katoto kinapenda vitu tamu juisi chokoleto, hauna kesha bana, ngojea kupenda popo, na unaokotwa kama nyanya pale soko, na kuwaza sana kila siku, wendo yule wa mwanya au dimples hivi? Wewe umechanuka au wewe mzembe? Mikono soft soft au naijua jembe? Nikikuomba namba mara ya kwanza utanipea au nitaishughulikia kwa marafiki, na nikishughulikia alafu nikaipata, nikikutext niambie, utanijibu. Hautakuwa kama wale umetoa wapi namba, sababu wengi wao huwa ni wabaya. Ubaya wao wanakaa singo sana, wakijihaipu, wakiringa, wakidani ni wajanja. Nataka nijue ukienda nje huu unategea kurarua vikukukuku, na basi kama iko hivyo tusipatane sahi, bado nasaka pesa kwa rodi kama sahi au wewe ni yule muremba ameshiba vyakula meatballs nyumbani pets ndo zinakula na unapenda maji jusha juu wa maji ni uhai so kind simple life ujifanyi hatari na unaweza tembea pia ukiwa na gari watoto wakubwa wasoba walevi maskini watajiri wote munajadiria mwenye napenda watu kwa mashida nasaidia My future wife, tell me when are you gonna be here with me I'm waiting for here you with me. I'm waiting for you. You may be listening to this song, having no idea that I'm one. bado na waiting Bado nawaza sana hivi weni bikira au ilishafanyika ukakaguliwa? Nitakuwa na bahati kiwili kuwa once na nikakuta wewe siyo yula napenda viboko. jui lakini utanipenda ile siku mwenye uko na dangu kimuacha cha chi sha ukuje cha chi sha safi. Na kama hutakuja kesho kula pesa zake na umochunga sikutumia vibaya huo mdao, angalau jibambe polepole pole, na mimi najinyima nipate kipato chetu uh, sijui we ni morasta, unapenda nywele fupi au unapenda kusuka hivo Kwa legelege vijana wanakuchezea au wanakuogopa kabunduki ya bazuka? Na kuwaza sana, na pia mimi ni singo, maneno tamu nawambia, pia na kumingo, anaweza fufua roho ni dizika kwa shimo, shimo yenye wenye roho wenye bado wako singo uh. Ah, Ukiniwona upige binja, sahii mupenzi wangu ni pakana itwa jinja, nikiwaweka kwa tani kimutanichinja, kwa ndoto ndo mahali peke na wapiga fi nga mbo na bado najiuliza, hivi wewe mupole au wewe ni radi? Wewe ni maji moto au maji baridi? na kungojea sana, sijuu utafika lini. Nataka ufike mapema nione na utoto hivi. Kabla nimalize, nataka nikuulize kama unaniwaza piyu, nadhani mimi ni nani? Wahenga walisema mwenye mara na chaguanga mke, mpenda mara natongoza kijana ukiniona utanijua na mimi nikikuona vizuri nitakujua mapenzi ya ukwera kuna sikata kudanganya ukiniwona karibu na mimi we karibia tena unikumbatie unishike na nguvu ufunge macho niambie mimi nakupenda Saga Stars Hit Maker